ኣብኡ በቃ ከም መቅፃዕቲ ወሲዶም ደሴት እዩ ኣብኡ ኮፍ ኣቢሎምና ኣብኡ ኮፍ ኣቢሎምና በቃ ክትሃድም ኣይትክእልን ኢኻ ደሴት እዩ በቃ ኣብ ጎልጎል ኢና እናሓድር ቀትሪ ክኾን ከሎ ከዓኒ ኣብ ኣግራብ ምስቶም ኣባላት ኣይፀጉዑናን ኣብ ኣግራብ ገለ ንፅጋዕ ምሸት ከዓኒ እቶም ከበታ ኣንፂፍና ኣብ ጎልጎል ኢና ንድቅስ ነርና በቃ ኣብኡ ዳርጋ ዓመትን ክልተ ወርሕን ኣብ መንጎ ከዓ ስራሕ መፅኡ ገለ መለ ጉድጓድ ገለ ይኹዕቱና ነይሮም ድሕሪ ዓመትን ክልተ ወርሐን ግን ናብ ንቡር ተመሊስኩም ኣለኹም ኣባላት ኮይንኩም ኣለኹም ኢሎም ደሞዝ ጀሚሮም ኣለና ማለት እዩ ዝሓሙ ነይሮም ከምዚ ናይ ቪታሚን ብርኮም ዝተሓዙ ነይሮም ዋሕዲ ቪታሚን ኩላትና ብርክና ይሕዘና ነይሩ ናይቲ ሃሩር ናይቲ ዘይንበልዖ ብርክና ይንቀሳቀስና ነርና ኩላትና ግን ካብቲ ንሕና ዘለና ብጣዕሚ ድገደዶም ሰባት ከዓ ነይሮም ድገደዶም ሰባት ነይሮም ሪፈር ኢሎም ሰድዎም ንገደም ብሓለዋ ማለት እዩ ኣብኡ ኣብ ፅሑም ከዓ ጢፎም ከዓ መልስዎም ነይሮም